حلمنا وفي كل مكان ننشر هدي القرآن Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Malum haliniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ehemmiyetine dair birçok hadis-i şerifleri bulunmaktadır. özellikle bir hadis-i şerifin günümüz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, buyuruyor ki, karanlık gecedeki zulümlerin üzerimize e, zulüm olarak, karanlık olarak kapattığı gibi bir takım fitnelerin de bir gün ümmetin üzerine kapatacağını beyan etmektedir. Burada e, bu fitne ve karanlıklardan, zulümlerden çıkış nedir diye sorduklarında size iki şey tavsiye ediyorum diyor öncelikle Allahu Teala'nın kitabına sarılmamızı istiyor. İnşallah zannedersem bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu bu karanlık, zulüm ve zor günlerden kurtulmanın yolu öncelikle Kur'an'a sarılmaktan geçtiğine inanıyorum. Çünkü bunu Efendimiz bize haber veriyor. Kur'an'a sarılmanın birinci yolu onu öğrenmektir, öğretmektir, onu hıfzetmektir. Tabii ki ikinci yolu da hayatımıza tatbik etmektir. Bu açıdan baktığımız zaman bugün sizlerin yaptığınız El-Kur'anu Derbi projesi yani Kur'an benim yolumun nurudur projesi çok önemli bir hayati proje olduğunu düşünüyorum. Hele hele günümüzde özellikle Suriye için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün orada çok bilinçli bir şekilde ehli sünnet akidesi engellenmekte ve yok edilmeye çalışmaktadır. Böyle bir dönemde, böyle bir ortamda özellikle Suriye'nin kuzeyinde ya da Türkiye'ye gelmiş ve seküler toplumun içerisine düşmüş Suriyeli kardeşlerimizin eğitimi almaları noktasında bu projenin çok çok hayati, önemli, ehemmiyetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Ben bu projeyi başlatan arkadaşlara teşekkür ediyor ve gerçekten bütün hem Suriyeli hem de Türkiye'li kardeşlerimize bu projeye kulak vermelerini, destek vermelerini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية